हम लोग अपनी मर्जी से निकले हैं अपना हक ढूंढने निकले हैं हमारा हक है आज़ादी का वो आज़ादी हम लेके रहेंगे ये कोई ये कोई अनपढ़ ये कोई अनपढ़ नहीं कहता है वी आर ऑल लिटरेट यहाँ पे हम सभी लड़कियों के साथ वो मारपीट Who did that? Let me see. That's what I did. করুন